бишкекте садыр жапаровдун төрагалыгы астында жеэк жыйыны өтүп жатат садыр жапаров ээпке кирген мамлекеттердин экономикасына оор жүк ташып жаткандыгын белгиледи россиянын президенти владимир путин кыргызстанга келди азербайжанга жүз баш топоз жөнөтүлдү быйыл токой чарба кызматкерлеринин айлыгы үч эсеге чейин көбөйдү бишкекте президент садыр жапаровдун төрагалык астында жогорку евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны башталды отурумдун ишине ээп өлкөлөрүн лидерлери катышууда жыйындын күн тартибинде он жети маселе каралмакчы белгилей кетсек садыр жапаровдун төрагалык астында өтүп жаткан жыйынга россиянын президенти владимир путин белоруссиянын президенти александр лукашенко казакстандын президенти касым жомарт токаев армениянын премьер министри никол пашинян жана ээк коллегиясынын төрагасы михаил мясникович катышууда жээк жыйынын эки жүз отуз жалпыга маалымдоо каражатынын өкүлдөрү чагылдырууда биздин евразиялык интеграция болгон бирдиктүү бекем берилгендигибиз биримдиктин алкагында кызматташтыкты өнүктүрүү жана чыңдоо үчүн евразиялык жана башка аймактык жана дүйнөлүк рыноктор ортосунда көпүрөлөрдү куруу үчүн бекем негиз болуп саналат деп жогорку евразиялык экономикалык кеңештин төрагасы президент садыр жапаров бүгүн тогузунчу декабрда бишкекте өтүп жаткан жээктин тар курамдагы отурумунда сүйлөгөн сөзүндө баса белгиледи жыйынды ачып жатып президент садыр жапаров өлкө лидерлери менен учурашып соңку үч жыл ичинде катышуучулар биринчи жолу бетме бет жолугушууга жетишкени эң эле жау жана жемиштүү болоорун белгиледи президент садыр жапаров мамлекет башчыларына кайрылып бүгүнкү жыйын дүйнөлүк финансылык экономикалык уруксуздуктун жана пандемиядан кийинки кризистин шартында өтүп жаткандыгын ошондой эле евразиялык экономикалык биримдикке кирген мамлекеттердин экономикасына оор жүк ташып жаткандыгын баса белгиледи кыргызстанга россиянын президенти владимир путин келди маалыматка ылайык манас эл аралык аэропортуна владимир путинди министрлер кабинетинин төрагасы президенттик администрациясынын жетекчиси акылбек жапаров тосуп алды белгилей кетсек владимир путин бишкек шаарында кыргызстандын төрагалык астында өтүп жаткан жогорку евразиялык экономикалык кеңештин жыйынына катышуу үчүн келген кыргызстандын токой чарба кызматкерлери 2022 жылдын август айынан тартып үч эсеге көп айлык ала баштады бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында токой кызматынын директору алмаз мусаев билдирди анын айтымында бүгүнкү күндө бул тармакта бир миң төрт жүз токсон алты адам эмгектенет анын ичинен жетимиш үч пайызы токой коргоочулар айлык акылардын көбөйтүүнүн эсебинен эки миң жыйырма үчүнчү жылы токой чарба тармагын каржылоонун жалпы көлөмү төрт жүз элүү миллион сомду түзөт бул эки миң жыйырма экинчи жылдын бюджетинен бир бүтүн ондон жети эсеге көп айыл чарба министрлиги азербайжанга жүз баш топоз жөнөттү маалыматка ылайык топоздор кыргызстандын президенти садыр жапаровдун эки миң жыйырма экинчи жылдын он тогузунчу жыйырманчы апрелинде азербайджанга болгон расмий сапарынын алкагында жетишилген макулдашууларды ишке ашыруу максатында жөнөтүлдү белгилей кетсек улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча эки миң жыйырма экинчи жылдын биринчи январына карата республикадагы топоздордун жалпы саны элүү үч бүтүн ондон тогуз миң башты түзгөн